इंदौर की पूर्व सांसद तथा लोकसभा अध्यक्ष रहीं सुमित्रा महाजन को इस बार लोकसभा का टिकट मिलना बेहद कठिन दिखाई दे रहा है और इसको लेकर पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि पचहत्तर साल से अधिक उम्र के लोगों को लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं देना उनकी पार्टी का फैसला है इसकी वजह से पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण अडवाणी मुरली मनोहर जैसी अनेक नेता चुनाव मैदान में नहीं उतर पाए हैं शाह ने यह भी कहा कि वह संसद में आने के लिए लोगों से सीधा जनादेश चाहते हैं और इसलिए उन्होंने आम चुनाव लड़ने का फैसला किया है शाह ने उन अटकलों को भी ज़्यादा तोज्जो नहीं दी जिनमें कहा है कि यदि